Բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսենք թվերի մասին։ Ուրեմն սա ինչ է։ Սա թիվ է, որ նշանակում է 5924, չէ՞։ Բայց տրամաբանությունը այս թվի ինչպես է։ Դե մենք հասկանում ենք, որ այս թիվը բաղկացած է կոնկրետ 4 դետալից, հա, 5, 9, 2 եւ 4։ Եվ այս տիպի թվերին մենք կոչում ենք 10-նորդական թվեր այսպես անգլերեն դա կլինի decimal, deca լատիներեն նշանակում է 10, decimal, որը օգտագործվում է base 10։ Ինչ նկատի ունենք base 10։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ուրեմն թվայնացնենք իրանց տեղերը, հա ինդեքսները, եթե ենթադրենք, որ 4-ը ոնց որ առաջինն են, ոնց որ 0, 1, 2, 3, հա, եթե այդպես պատկերացնենք, նաև եթե պատկերացնենք, որ ամեն այդ տեղում մենք կարող ենք օգտագործենք որևէ մի թիվ, որը 0-ից մինչև 9 է, այսինքն ստեղ մենք ունենք 10 տարբերակ, չէ, այս 10-ից 1-ը մենք կարող ենք դնենք ստեղ, այս 10-ից 1-ը կարող ենք դնենք ստեղ եւ այլն, եւ այլն։ Okay, այդ հասկացանք։ Այսինքն հասկացանք ինչ նշաններ մենք ունենք, որով մենք կարող ենք նկարագրենք այս թիվը։ Մենք ունենք 0-ից 9-ը։ Իսկ ինչ է նշանակում այս 4-ը։ Դե մենք կարող ենք իրեն բացատրենք այսպես, որ ուրեմն 4-ը դե քանի որ գտնվում է 0 ինդեքսում, այսինքն առաջին ինդեքսում, դա նշանակումով մենք կարող ենք բաժանապատկենք 4-ը 10-ը 0 աստիճանի, իսկ 10-ը 0 աստիճանի եղավ 1, չէ՞։ 4 անգամ 1 եղավ 4, այսինքն արժեքը այ s նշանի նշանակում է 4։ Այդքանը բարձր է։ Իսկ հաջորդ նշանի, օրինակ 2-ը Դե, դա կարող ենք հաշվարկենք այսպես։ Ուրեմն 2 անգամ 10, իր ինդեքսը 1 է, հետևաբար 10-ը 1 աստիճանի։ 10-ը 1 աստիճանի եղավ 10, հետևաբար 2 անգամ 10 եղավ 20։ Այսինքն այս երկուսի արժեքը իրականում ոչ թե ուղղակի 2 է, այլ 20։ Այդպես կարող ենք շարունակենք և ստանանք 9-ի արժեքը։ Բաժանվատկելով 9-ը 10-ը 2 աստիճանի, այսինքն իր ինդեքսի աստիճանի, ստանալով 9 անգամ 10 անգամ 10, այսինքն 900։ Նույն ճարաբանությամբ 5-ի համար անում ենք 5 անգամ 10-ը 3 աստիճանի և ստանում ենք 5 անգամ 10 անգամ 10 անգամ 10 և ստանում ենք 5000։ Հետո ընդհամենը գումարելով այս բոլոր արժեքները իրար, մենք ստանում ենք մեր ընդհանուր արժեքը, որը 5924 է։ Սա ոչ մի նորություն չկա ստեղ, չէ՞։ Մենք այս ամեն ինչը գիտենք, փոքր ժամանակվա հետ սովորել ենք այս թվերը, խնդիր չկա, բայց այս տրամաբանությունը, եթե մենք հասկանում ենք, մենք կարող ենք շարունակենք։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն սա ինչ է։ Դե սա էլ է թիվ իրականում։ Բայց այս թիվը այսպես ասած binary թիվ է, այսինքն երկուական թիվ է այսինքն նա ունի base 2, այն մեկը ունի դե, decimal-ը ուներ base 10, այս մեկը ունի base 2։ Այսինքն նույնպես եթե մենք հասկանանք, որ կան տեղեր, որտեղ որ մենք կարող ենք նշենք ինչ-որ մի արժեք, եւ մենք կարող ենք ինդեքսավորենք նրան 0-ից մինչեւ 3 այս օրինակում, մենք նաեւ հասկանում ենք, որ այս պարագայում մենք ունենք ընդամենը 2 սիմվոլ, որ մենք կարող ենք օգտագործենք ամեն հատվածում միայն 0 կամ 1, այլ ոչ թե 0-ից մինչև 9, այլ ընդհանրը 0 կամ 1։ Okay, ես հասկացանք, բայց ինչպես հաշվարկենք իր արժեքը։ Օրինակ, այս 1-ը ստեղ ի՞նչ է նշանակում։ Նայեք ստեղ, նույն ճանապարհանության մենք աշխատում ենք։ Վերցնում ենք այս նույն 1-ը, բազմապատկում ենք այս անգամ ոչ թե 10-ը 0 աստիճանի, այլ 2-ը 0 աստիճանի, որտեղ հիմա base 2-ով ենք մենք աշխատում, ոչ թե 10-ով մեկ անգամ 2 0 աստիճանի, դա նույնն է, ինչպես որ մեկ անգամ 1։ Հետևաբար այս արժեքը այ, այս նշանի եղավ 1։ Շարունակեցինք։ Այս արժեքը ինչ է։ Դե այդ նշանակումը 1 անգամ 2-ը 1 աստիճանի, ինչի 1 աստիճանի, որտեղ իր ինդեքսը 1 է, ստանում ենք 1 անգամ 2։ Այսինքն 2։ Լավ, այսինքն սա նշանակում է 2, սա նշանակում է 1 Անցանք առաջ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է ելի նույնպես այս արժեքը վերցնում ենք, բաժանապատկում ենք երկուսը այս անգամ երկու աստիճանին, քանի որ իր ինդեքսը երկուս է, և ստանում ենք 0 անգամ 2 անգամ 2 և արդյունքը լինում է 0։ Եթե նույնպես շարնակենք, մենք անենք այս արժեքը 1-ը անգամ 2-ը 3 աստիճանի, որտև իր ինդեքսը 3 է, որ նույնն է ինչպես, որ 1 անգամ 2 անգամ 2 անգամ 2, որը կլինի 8, եւ եթե այդ ամենը գումարենք իրար, մենք կստանանք 11։ Այսինքն, այս 1011 իրականում նշանակում է 11։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ճանապարհությունը լրիվ նույնն է, ընդհանրը մենք կանց թե օգտագործենք base 10, այսինքն ունենանք 10 տարբեր նշաններ, դրա տեղը մենք ունենք ընդհանրը 2 նշան, 0 եւ 1 Եվ քանց թե մենք անենք 10-ը 0-ի կամ 10-ը 1-ի կամ 10-ը 2-ի, 10-ը 3-ի, մենք անում ենք 2-ը 0-ի, 2-ը 1-ի, 2-ը 2-ի, 2-ը 3-ի, եւ բայց մնացած ամբողջ շահաբանությունը մնում է նույնը։ Հիմա քանի տարբեր թիվ մենք կարող ենք արտահայտենք, եթե մենք ունենք 1 2 3 4 հատ տեղ։ Եթե մենք օգտագործում ենք base 10, դա նշանակում է 10-ը 4 աստիճանի Բայց ստեղ մենք օգտագործում ենք binary, չէ՞, binary, որտեղ որ մենք ունենք երկու վարիանտ ամեն տեղի համար։ Հետևաբար մենք ունենք երկու չորրորդ աստիճանի տարբեր վարիանտներ, տարբեր թվեր, որ մենք կարող ենք արտահայտենք։ Այսինքն 16 տարբեր թիվ կարելի է արտահայտել binary օգտագործելով, եթե մենք ունենք 4 տեղ, 4 հատված։ Ամենափոքր թիվը, որ մենք ստեղ կարող ենք արտահայտենք, դա 0 է, գրելով 0000 ամենամեծ թիվը, որ կարող ենք արտահայտենք, 15-ն է, եթե գրենք 1, 1, 1 եւ 1։ Ամեն այդ թիվը, ամեն այդ տեղը, որտեղ որ մենք գրում ենք 0 կամ 1, ամեն այդ թիվը նշանակում է binary digit, այսինքն թիվ, որը կարող է լինի կամ 1 կամ 0։ Իրեն հաճախ մենք անվանում ենք bit։ Okay, ամեն այդ թիվը 1 bit է։ 8 հատ bit մի byte է։ Okay, այս այս այս փաստը ուղղակի պետք է անկիր անել, որ 8 հատ բիտը լինում է 1 բայթ։ Իսկ սա ինչ է։ Այս ինչ խոճուճ վիճակ է A6C4։ Բարձում է սա էլ է թիվ։ Ինչ տիպի թիվ է։ Սա 16 16-ական թիվ է, այսինքն hexadecimal, որը օգտագործում է ոչ թե base 2 կամ base 10, այլ base 16։ Ոնց է սա աշխատում Ուրեմն նույնպես մենք ուրեմն թվարկում ենք ինդեքսները, հա, 0, 1, 2, 3 եւ եւ այլն, հա, եթե 4-ից շատ լիներ, տենց կշարունակենք։ Իսկ ինչ արժեքներ կարող ենք մենք ունենանք, ինչ սիմվոլներ, հա, ինչ նշաններ ամեն տեղում։ Հետևյալ նշանները 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Հա? Հա, Ուրեմն, քանց թե մենք գրենք 10, 11, 12, 13, 14, 15, որը ասենք 10-ի համար պետք է երկու բան գրենք, չէ՞, 1 եւ 0 դրա տեղը մենք ընդհանրապես գրում ենք 1 հատ տառ, այսինքն եթե մենք ուզում ենք 10 արտահայտենք, մենք գրում ենք A, եթե 11 ենք ուզում արտահայտենք, գրում ենք B, 12-ի ժամանակ C, 13-ին D, 14-ի, 15 e, F։ Okay։ Մնացած լոգիկան լրիվ նույնն է։ Այսինքն, սա ինչ է նշանակում, դե եկեք հաշվարկենք, ուրեմն, սա կլինի 4 անգամ 16, որտև 16 ա մեր բեսը 0 աստիճանի, իսկ ինչ է 16-ը 0 աստիճանի, 1, չէ, հետևաբար եղավ 4 անգամ 1, եղավ 4, այսինքն ես աժաչին աժեքը 4 է, հետքանը շատ հեշտ է, եկեք նայենք, սին ինչ է, 4 Ուրեմն մենք հասկանում ենք, դե պետք է անենք C անգամ 16-ը 1 աստիճանի։ 16-ը 1 աստիճանի 16 է, իսկ C-ն ինչ է։ Դե ստեղ որ նայում ենք, C-ն նշանակում է 12, չէ՞։ Նշանակում է 12, այսինքն այս C-ն 12 անգամ 16, այսինքն 16-ը 1 աստիճանի։ Հետևաբար մենք ստանում ենք 192։ Շարունակենք։ 6-ը ինչ է նու 6 անգամ 16 2 աստիճանի, որտեվ 6-ի ինդեքսը 2 է, հետևաբար 16-ը 2 աստիճանի։ Այսինքն ստացվում է 6 անգամ 16 16 անգամ 16, որը կլինի 1536։ Անցանք առաջ, իսկ այս a-ը ինչ է։ Դե կլինի a անգամ 16-ը 3 աստիճանի, չէ՞, քանի որ երրորդ ինդեքսում է, երրորդ աստիճանի։ Իսկ a-ը ինչ է, դե եթե նայենք ստեղ, a-ի նշակումա 10, չէ, նենց որ կլինի 10 անգամ, 16 անգամ 16 անգամ 16, որի արդյունքը կլինի 40960։ Այսինքն, եթե հիմա այս բոլոր թվերը կպցնենք իրար, գումարենք, մենք կստանանք 42692, որը decimal արժեքն է, S A 6 C 4 արժեքի թվի, okay? Եվ ինչպես տեսնում եք, ես երբ որ մենք օգտագործում ենք 16-ական թիվ, մենք կարող ենք շատ ավելի փոքր թիվ թվով արտահայտել շատ ավելի մեծ թիվ, այսինքն ստեղ ընդամենը 4 տեղ օգտագործելով մենք արտահայտեցինք մի բան, որը եթե օգտագործեինք decimal, մեզ պետք կլիներ 1 2 3 4 5 տեղ։ Okay, նա ծրավելի կոմպրեսացնում ենք մեր վիճակը։ Եթե մենք օգտագործում ենք hexadecimal, ու ունենք 4 հատ տեղ, որտեղ որ մենք նշում ենք մեր նշանները, այդ ժամանակ մենք կարող ենք արտահայտենք 16 4 ուժի տարբեր թվեր։ Այսինքն մոտավորապես ինչ եղավ 65536 տարբեր թիվ կարելի է արտահայտել, եթե մենք օրինակ ունենք 4 հատ տեղ եւ օգտագործում ենք հեքսադեսիմ okay 10 16-ը 4-րդ աստիճան։ Եթե ունենայինք, չգիտեմ, 26 տեղ կլիներ 16-ը 26 աստիճանի։ Ամ հիմա նայեք ստեղ։ Ուրեմն ամեն տեղում մենք կարող ենք արտահայտենք 16 տարբեր բան, չէ՞, տարբեր նշան։ Դա նշանակում է, որ մենք այդ նույնը արտահայտենք binary-ով, քանի հատ bit-ա պետք, քանի հատ binary thief-ա պետք, որպեսզի մենք արտահայտենք 16 տարբեր բան։ Երկուսը 4 աստիճանի, չէ՞։ Այսինքն 4 հատ տեղ կա, որ մեզ պետքա, 4 հատ bit-ա մեզ պետք, որպեսզի մենք արտահայտենք 16 տարբեր բան։ Այսինքն ամեն այս բանի համար մեզ պետքա 4 հատ bit։ Այսինքն ստացվում է, որ որպեսզի մենք ներկայացնենք 4-ը, մենք անենք 0, 1 որը 4-4-4-ի տեղն է, չէ, 0-0, այսինքն մի հատ 4, okay, ես եղավ այս այս binary-ն։ C-ն ոնց ենք արտահայտում։ Դե սա 8-ի տեղն է, սա 4-ի տեղն է, 8 գումարած 4 եղավ 12, չէ, այդ եղավ C արժեքն է 12, ստեղ եղավ 0 մի հատ 4 եւ մի հատ 2, չէ, այդ եղավ 6, ստեղ եղավ 1 հատ 8 եւ 1 հատ 2, այսինքն սա էլ եղավ 10, այսինքն A-ի արժեքը, հա, 10 Եվ այդպես, եթե մենք հատ-հատ ամեն մեկը վերածենք, ուրեմն բիտերի, օգտագործելով 4 հատ արժեք ամեն մեկի համար, 4 հատ բիտանոց արժեք, հետո այդ արժեքները իրար հետևից շարենք, ըստ այս հարտականության մենք կստանանք սա։ Սա binary թիվն է, որ նշանակում է նույն արժեքը, ինչպես որ A6 C4, ինչ որ ինչպես որ այս hexadecimal արժեքը։ Հիմա ասեմ, որ hexadecimal արժեքները հիմնականում արտահայտում են 0x դիմացը դնելով։ Այսինքն, եթե դուք ինչ-որ տեքստ եք կարդում կամ կոդ եք կարդում, կարող է բան, ու մեջը տեսնում եք 0x ու հետո ինչ-որ մի բան, այդ 0x-ը նրա համար է դրած, որ դուք ենթադրեք, որ դրանից հետո գալիս է hexadecimal thief, նենց որ 0x-ը բանի տեղ չեք տնում, կենտրոնանում եք այն մնացածի վրա, որը մեզ տալիս է hexadecimal արժեք։ Ինչպես տեսնում եք, կան բազմաթիվ տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է արտահայտել թվեր։ Կարելի է օգտագործել base 10, այսինքն decimal, base 16, hexadecimal, միգուցե base 2, binary եւ իհարկե տարբեր ուրիշ base-եր կարելի է օգտագործել, բայց Ինչի կենտրոնացա կոնկրետ binary եւ hexadecimal-ի վրա այս վիդեոյում, որովհետեւ հիմնականում այդ երկուսը հաճախ են հանդիպվում մեր ոլորտում, հա, համակարգային ծրագրավորման ոլորտում։ Հենց որ կարևոր է այս ամենը հասկանալ։ Հույսով եմ այս ամենը։ Պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ